и мир. От такі у нас дела. Подивіться, що в нас робиться. Подивіться, що в нас робиться, блядь. Пішов брат. делать. Это же я, рядышком уже где-то. Ой, мать. Совсем уже. Ебать! Вот русский мир горит. новенькая, КАМАЗ новенький.